Es donde Music falla, Music falla. Este es Flon el magnate. Y DJ Pipo, la amenaza. Intensivo la vez. quieren bailar, moverán dance, moverán chest. Entro yo aquí, cuerpo pegado, Otra hoy todavía no me son de music in the house. Rumba prendida, sigamos en la noche también en el día. Si esto termina, en mi casa hay rumbi, está bien activa. La rumba es en mi casa, es en mi casa. semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy para la calle Voy a llamar